hello and welcome friends Tally Prime सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो टैली प्राइम की होने वाली है तो अभी हम क्या करेंगे आज के इस वीडियो में आज के इस वीडियो में वो दो तरीके दो वेज जानेंगे जिन दो तरीकों से आप लेजर्स क्रिएट कर सकते हैं बहुत ही इजिली क्रिएट कर सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है बहुत आसान है एक बार आप देख लेंगे आसानी के साथ क्रिएट कर पाएंगे जनरली ये दिक्कत बिगिनर्स को होती है जबकि टीचर्स बता रहे होते हैं और वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेजर यहां से बनाए या शॉर्टकट मेथड से बनाएं या किस तरीके से लेजर बनाई जाए ये चीज चीजों में वो कंफ्यूज हो जाते हैं लेजर यानी खाते तो जो भी खाते आपको बनाने हैं वो इजिली आप गेटवे ऑफ टैली यानी टैली की मेन मेन्यू पर रहते हुए भी बना सकते हैं और आप चाहें तो मेन मेन्यू से बाहर अगर आप कोई एंट्री पास कर रहे हो किसी बाउचर में तो उस दौरान भी बना सकते हैं दोनों ही तरीकों का जिक्र मैंने लगभग हर एक वीडियो में किया है अब इसको विस्तार से डिटेल में बता रहा हूं ध्यान से समझिएगा देखिए यहां पर ये गेटवे ऑफ टैली की विंडो है सपोज कीजिए हमारे पास तो कई लेजर्स पहले से बने हुए हैं इस कंपनी में सपोज कीजिए आपको कोई लेजर बनाना है तो आप गेटवे ऑफ टैली पर रहते हुए कैसे लेजर बनाएंगे देखिए सबसे अच्छी बात है टैली प्राइम में कि यहां पर क्रिएट की विंडो आपको ये देखिए ये क्रिएट ऑप्शन जो है गेटवे ऑफ टैली की विंडो पर क्रिएट ऑप्शन जो है आपको दिखाई पड़ेगा बस इसी क्रिएट पर कर दीजिए जाकर के एंटर जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपको यहां दिखाई पड़ेगा अकाउंटिंग मास्टर्स अकाउंटिंग मास्टर के अंदर अगर आपको ग्रुप बनाना है तो आप ग्रुप बनाइए लेजर बनाना है लेजर बनाइए तो फिलहाल हमें लेजर ही बनाना है तो लेजर पे आते हैं ये लेजर पे आ गए अब यहां पर आप जो भी लेजर बनाना चाहते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कर देता हूं इंडिया ये मैंने लिख दिया ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का लेजर बना रहा हूं मैं एंटरप्रेस किया एंटरप्रेस किया ये जाएगा अंडर बैंक अकाउंट तो यहां से बैंक अकाउंट कर दीजिए एंटरप्रेस कीजिए यहां पर बैंक अकाउंट नंबर जो भी आपका है वो आप डाल दीजिए कुछ इस तरीके से ठीक है एंटर प्रेस कीजिए यहाँ पे आईएफएससी कोड और स्विफ्ट कोड जो भी है वो सब डाल सकते हैं ब्रांच का नेम वगैरह डाल दीजिए मैं देवरिया डाल देता हूँ ये देवरिया डाल दिया मैंने एंटर प्रेस किया एंटर प्रेस किया यहाँ पे चेक के थ्रू अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं चेक भी है आपके पास तो चेक की पूरी डिटेल आएगी ठीक है यहाँ पर नाम आ जाएगा उस व्यक्ति का ठीक है जिस पर आ, आ, मेलिंग के लिए जो नाम आप देंगे जैसे मान लीजिए ये खाता जो है आ, मिस्टर सूरज तिवारी का है ठीक है मैं अपना ही नाम लिख लेता हूँ तो ये यहाँ पे लिख दिया मैंने और इनका एड्रेस जो भी है कॉलोनी देवरिया इस तरीके से ये एड्रेस भी मैं डाल देता हूँ ठीक है तो ये न्यू कॉलोनी देवरिया मैंने लिख दिया प्रेस किया प्रेस किया यहाँ पर आए यहाँ पर पिन कोड डाल देते हैं तो two seven four double zero one ये पिन कोड है तो प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिए आप ठीक है यहाँ पर आप चाहे तो इसमें ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं अब ये ओपनिंग बैलेंस क्या है ओपनिंग बैलेंस यानी कि इसमें पैसा है ठीक है ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में पैसा है आप डायरेक्टली इसको छोड़ करके स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे इसका मतलब ये है कि आपको पैसा इसमें डालना पड़ेगा फिर उसके लिए एंट्री करनी पड़ेगी आपको तो यहाँ ओपनिंग बैलेंस में डाल देता हूँ दस हजार रुपए ठीक है ये दस हजार डाल दिया हमने एंटरप्रेस किया एंटरप्रेस किया ये एक लेजर बन गया ठीक है अगर आपको और किसी बैंक का लेजर बनाना है लाइक मैं यहाँ पे कर देता हूँ बैंक ऑफ इंडिया तो ये देखिए ये मैं बना रहा हूँ बैंक ऑफ इंडिया का लेजर तो ये लिखा मैंने बैंक ऑफ इंडिया ठीक है ये भी अंडर बैंक अकाउंट ही जाएगा एंटरप्रेस किया ये बैंक अकाउंट कर दिया यहाँ पर आ, आप जो भी आपका बैंक अकाउंट नंबर है वो दे दीजिए कुछ इस तरीके से ठीक है और यहाँ आई कोड जो भी है वो दे दीजिए तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ बी ओ आई ठीक है तो ये कर दिया हमने और यहाँ पर आकर के स्विफ्ट कोड वगैरह अगर आपके पास है तो वो डाल सकते हैं यहाँ पे देवरिया कर देते हैं तो ये देखिए दो ठो बैंक अकाउंट का लेजर हमने क्रिएट करा लिया अब यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है set oblique alter range for cheque books तो यहां पर चल करके इसको भी दिखा देता हूं इस वाले लेजर में तो ये वाई प्रेस कर देते हैं तो कहां से स्टार्ट होगा आपका चेक नंबर कहां से स्टार्ट होगा तो यहां पर कुछ ये हो गया छह न्यूमेरिक कैरेक्टर इसमें होने चाहिए और यहां पे मैंने कर दिया है एक लाख अस्सी हज़ार एक लाख अस्सी हज़ार यानी कि ये नंबर है और यहां पे मैं कर देता हूं ये इक्यासी चेक इसमें आ गए हैं और चेकबुक पर नाम क्या प्रिंट होगा सूरज तिवारी प्रिंट होगा फिगर तो बना सकते हैं ठीक है एंटर प्रेस कीजिए एंटर प्रेस कीजिए बाकी सारी चीज़ें ऐसे रख करके और यहाँ पर नेम जो मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले यहाँ पे नेम भी दे सकते हैं आप तो यहाँ पे मैं नाम भी लिख देता हूँ सूरज तिवारी इस तरीके से ठीक है ये लिख दिया मैंने एंटर प्रेस किया एंटर यहाँ पे एक्सेप्ट करा लीजिए ठीक है ओपनिंग बैलेंस इसमें मैंने कुछ नहीं रखा है ये चीज ध्यान दीजिएगा ठीक है तो ये एक लेजर बनाने का तरीका हो गया अब दूसरा तरीका क्या है जैसे आप एंट्री पास करने जाते हैं जैसे मान लीजिए आप पेमेंट वाउचर में एंट्री पास कर रहे हैं या कहीं भी एंट्री अगर आप पास करने जा रहे हैं जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये मैंने कर दिया ये क्रेडिटर पार्टी का कोई लेजर लगा लेता हूँ ठीक है ये लगा लिया अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे छह हजार रुपये पेमेंट कर रहे हैं ये ठीक है छह हजार रुपये कर दिया हमने अगेंस्ट रेफरेंस आ गया ठीक है यहां पर जैसे ही आएंगे तो यहां पर बैंक ऑफ इंडिया दिखा रहा है ठीक है अब बैंक ऑफ इंडिया पैसे हैं तो आप पेमेंट कर देंगे लेकिन देखिए बैंक ऑफ इंडिया पैसा नहीं है ये वो वाला लेजर है जिसमें हमने ओपनिंग बैलेंस डाला ही नहीं था ठीक है अब देखिए एक और होगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इसमें हमने ओपनिंग बैलेंस डाला था तो अभी देखिए यहां पर जाते हैं तो यहां पे बिल्कुल भी आपको ये दिक्कत नहीं करेगा ये ये भी बता रहा है कि 6000 देने के बाद भी आपके पास 4000 बचेगा ठीक है बात समझ में आ रही है कि नहीं तो ये इस तरीके से करके आप इसको चेक से जा रहा है कैसे जा रहा है वो देख लीजिएगा और इसको एक्सेप्ट करा सकते हैं यहाँ पे नरेशन भी डाल सकते हैं ठीक है बाकी फिलहाल मैं छोड़ देता हूं इसको ये एक तरीका हो गया ठीक है बात समझ में आ रही है अगर मान लीजिए कि आप डायरेक्टली यहीं पर लेजर क्रिएट करना चाहते हैं किसी दूसरे बैंक अकाउंट के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं लेजर क्रिएट करना चाहते हैं यहाँ पर मैं पहले क्रेडिटर पार्टी का लेजर लगा लेता हूँ तो ये अब पचपन रुपए मात्र रह गए हैं तो यहाँ 655 मैं कर देता हूँ और यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस करके फिर यहाँ पर आते हैं तो ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या बैंक ऑफ इंडिया से पेमेंट नहीं करना है हम एक नया लेजर क्रिएट करने वाले हैं पीएनबी का यानी पंजाब नेशनल बैंक ये लिख दिया मैंने कुछ इस तरीके से एंटर प्रेस किया ये बैंक अकाउंट ही रहेगा और यहां पर कुछ चीज़ें चेंज कर लेता हूं मैं ये हो गया ठीक है और यहाँ पे आई कोड जो भी यहाँ का हो तो वो मैं फिलहाल डमी आई कोड डाल देता हूँ ठीक है ये आ गए और यहाँ पे स्विफ्ट कोड वगैरह चाहे तो आप डाल सकते हैं बाकी ब्रांच तो देवरिया ही रहेगा हमारा आपका जो भी हो वो डाल सकते हैं ठीक है यहाँ पे चेकबुक फिलहाल हम अभी नहीं इशू करना चाहते और यहाँ पे नाम आप दे सकते हैं उस पार्टी का ठीक है फिलहाल मैं पंजाब नेशनल बैंक ही रखता हूँ एंटरप्रेस करता हूँ इसको एक्सेप्ट करा लेता हूँ ठीक है ये एक्सेप्ट करा लिया अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जैसे ही मैंने पंजाब नेशनल बैंक का लेजर बनाया तो इसमें हमने ओपनिंग बैलेंस नहीं डाला अब ओपनिंग बैलेंस नहीं डालेंगे तो यहाँ पे माइनस में आएगा ये अब ओपनिंग बैलेंस अगर नहीं डालते हैं तो फिर कैसे ओपनिंग बैलेंस डाल पाएंगे अब या तो या तो आप कैश अपने बैंक में रिसीव कराइए और नहीं तो अपने लेजर को एडिट कर लीजिए यहाँ पर अल्टर पे जाइए और यहाँ से लेजर पे आ जाइए और लेजर का नाम था पंजाब नेशनल बैंक यही है ना तो यहाँ पर आकर के इसको एडिट कर सकते हैं आप ठीक है यहाँ पे देखिए यहाँ पर enter enter enter enter enter enter enter enter यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस आपको डालना है तो मान लीजिए दस हजार रुपये डाल देते हैं ठीक है ये दस हजार डाल दिया अब देखिए अब यही चीज आप जब एंट्री पास करेंगे वी प्रेस करके आता हूं वापस से पेमेंट वाउचर में और यही हमारी एंट्री थी रितेश सी जो है ये क्रेडिटर पार्टी थी छह रुपए था इसका तो 655 डाल देते हैं एंटर प्रेस करते हैं एंटर प्रेस करते हैं यहाँ पे देखिए अब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आ गया है लेकिन हमको क्या करना है पंजाब नेशनल बैंक से पेमेंट करना है पहले ये रेड में आ रहा था लेकिन अब देखिए अब रेड में नहीं आ रहा है देख रहे हैं इस तरीके से ये दो तरीके हो सकते हैं लेजर बनाने के ठीक है आपको जो भी तरीका अच्छा लगे वो तरीका यूज कर सकते हैं ठीक है आई होप की बात समझ में आई होगी यहां पर आप नरेशन डाल दीजिए cash rupees six fifty five paid ये मैंने दे दिया नरेशन ठीक है एंटर प्रेस किया एंटर प्रेस किया एक्सेप्ट करा लिया इस तरीके से आप दो तरीकों से लेजर बना सकते हैं अब ये एंट्री जो हुई है आपकी यहां पर आकर के एक बार के प्रेस करेंगे तो ये एंट्री दिखाई भी पड़ेगी तो देखिए ये के से ये वाली एंट्री जो अभी हमने रिसेंटली की है वो ये वाली एंट्री है ऑल्ट के साथ पी प्रेस करता हूं एंटर प्रेस करता हूं आई बटन प्रेस कर देता हूं तो इसका रिसिप्ट भी आपके सामने आ जाएगा तो देखिए ये रिसिप्ट है इसकी इस तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं इजीली ठीक है और जो हमने नरेशन दिया था वो नरेशन भी यहाँ प्रिंट होकर आ रहा है देख सकते हैं ये ठीक है आई होप की बात समझ में आ गई होगी वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करें thank you for watching this video